La historia mexicana abarca el ascenso y caída de grandes civilizaciones. La dramática coalición y función de las culturas española e indígena y una guerra revolucionaria que iba a cambiar el panorama político del país y renovar su sentido de la identidad cultural. México siguió siendo parte del Imperio español durante tres siglos hasta que alcanzó su independencia en 1810 y en 1846. El país perdió casi la mitad de su territorio ante los Estados Unidos. Y como resultado de la guerra mexicana-americana, en el siglo XX las populares figuras de revolucionarios como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Estos dos personajes ayudaron a liderar una revolución que más tarde sería famosa y representada en muchos de los murales brillantes pintados por los pintores mexicanos, como Diego Rivera, este que estás viendo en pantalla. Estos murales producidos durante el movimiento muralista mexicano celebran la cultura mexicana y cuentan la historia de México con detalles vividos y expresivos. Este es un libro interesante llamado México Bárbaro de John Kenneth Turner es muy increíble este libro porque habla mucho acerca de todo lo que pasó en México, habla muy bien de la historia de México y este otro se llama Érase una vez México de Sandra Molina y Alejandro Rosas y este también habla más abiertamente de la historia de México. La verdad es muy recomendable leer estos dos libros. Abajo de la descripción les dejaré el link para que vayan a poder eh, leerlos, verlos, visualizarlos. Les dejaré el link para que lo puedan encontrar los dos libros. Y bueno, esto es todo amigos. Espero que les haya gustado el video y que viva México.